Е, дивіться, хлопці, я зараз вам покажу одне фото. Сьогодні в мене в мене були консультації, і коли я вам щось розповідаю, то це не тому, що я е, хочу вам мізки пудрити, а тому що фізичні процеси є фізичні процеси. Так, В нас ще буде консультація е, з цим замовником, тому що виходить так, що. недостатньо мені було інформації. Хвилиночку, дивіться. Йде реконструкція старої будівлі. Е, переробляється покрівля, дах. Робляться інші конструкції. І ось з часом, бачите, тріщини. Ось, бачите. Горизонтальні тріщини пішли вони ось ось ліворуч. Е, тобто іде остаточний розпор кроків. Розпирає стіни, і із-за цього з'являються оці тріщини. Тому що е, кровля, скоріш за все, неправильно зібрана. Тобто е, вони коли її демонтували, не звернули увагу на на всі вузли, зробили, як знають, і от такий от результат. Тому е, дивіться мої вебінари, що таке безрозпорна кровля, там, де я розповідаю, які принципи, на що треба звернути увагу. Але от от вам результат такого будівництва.